than than نسبت به تا تا اینکه از than I am taller than you. I'm taller than you. I am taller یعنی من بلندتر هستم tall یعنی بلند یا قد بلند taller یعنی بلندتر یا قد بلندتر than نسبت به یا از you تو یا شما I'm taller من قد بلندترم than you نسبت به تو یا از تو I'm taller than you من از تو قد بلندترم I'm taller than you I'm taller than you. Jack runs faster than me. Jack runs faster than me. جک آقایی به نام جک رانز یعنی میدود اس سوم شخص گرفته فعل ران یعنی دویدن یا اجرا کردن در اینجا به معنی دویدن جک رانز یعنی جک میدود فستر یعنی سریعتر فست یعنی سریع فستر یعنی سریعتر than نسبت به یا از می مرا یا من جک رانز فستر than می جک از من سریتر می دود. جک رانز فستر می. جک رانز فستر می.